two, three, go! <laughs> <laughs> <laughs> Thank you, thank you very much. Ha hello, thank you, thank you very much. Ha hello, thank you, thank you very much. 哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呦呦，老公你。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

Ha ha ha! Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. Ha, hello, thank you, thank you very much. Ha, hello, thank you, thank you very much. Come and wanna drive my car to your apartment. I'm on you, so I can do the swing we're holding. I can lead a be a part and give her pain. But there's no candy, didn't you? I love me, fighting my soul, making every puzzle. Ha ha ha! 哎呀哎呀呀！真了个大！哎呀呀哎呀呀！真了个大！哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！ Ha ha ha! Hello, thank you, 呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！